muy bien, la verdad que es para nosotros una gran oportunidad de presentar a nuestra empresa en esta feria, felicitar al Cabildo de Gran Canaria, al Instituto de Atención Sociosanitaria, por esta magnífica, eh, digamos, acogida que ha tenido para que todas las empresas del sector, que son bastantes, podamos, eh, digamos, exponer nuestra imagen en, este, este pabellón y creo que es una gran oportunidad también para que eh, todas las personas, eh, tanto pequeños que están viniendo muchos colegios, como personas eh, que no conocen todas las alternativas y todas las posibilidades que pueden tener los discapacitados hoy en día, pues encuentren aquí una gran, digamos, exposición de todos los servicios, empresas, material que se dedican a hacer más fácil la vida a, las personas discapacitadas.